乌克兰副总理兼数码化转型部部长麦克哈多·费德 o 夫一开口，唔使十一个钟，n Musk 就即刻向乌克兰打开 Starlink 服务，仲要唔使两日就将一车嘅 Starlink 收发器送到乌克兰境内，人哋打紧仗嘅都快过而家 HKTV 摩送货。不过咁，Starlink 并唔系世界上第一套嘅卫星上网方案，但系讲到平靓正三方面啦，Starlink 认第二嘅话，喺二零零二年都应该冇人敢认第一。

经卫星上网可以追溯到卫星电话嘅年代，正如即系行 Two G GSM 网络嘅 Nokia 三三一零都可以当成 modem 用，然后拨号上网。五十六 K 边有五十六 K 啊？行 Two G 嘅话得九点六 K bit per second 嘅咋？用嚟 check email 或者开 i c q 都会嫌慢啊。同样地，卫星电话除咗可以用嚟讲电话之外，都可以用嚟当 modem 用，不过收费同讲电话一样系逐分钟计。 其中一間 e r r a d i u m 今時今日嘅收費係每分鐘一到一個半美金左右，我相信大家都仲俾得起嘅。不過佢喺一九九八年投入服務嗰時，每分鐘收費係六到三十蚊美金，而且速度得更加可憐嘅二點四 kilobit per second。你冇聽錯，我冇講錯，係 k i l o 啊，唔係 mega。但對於喺太平洋或大西洋中間嘅船同飛機。 常用嘅 VHF 特高頻對講機通訊會因為冇视線，所以唔 work。而 HF 高頻就靠電離層反射，令到兩個通訊點嘅距離可以突破视線限制。不過佢嘅頻道容量同通話質素就非常之坎坷，所以喺正海中心要上網，衛星通訊就係唯一嘅選擇。硬季都要焗住俾啦。時間快轉去到二零零五年至二零一三年間。 铱马石射咗一共四只铱马石第四代人造卫星到地球静止轨道，向全球提供名为 Bgen 嘅流动蜂频通讯服务，提供五百 Kbit 每秒近咗嘅速度，同当年嘅固网 VDSL 十 m 八 p 比，虽然唔算得快，但同二点四 K 嚟比就有大幅改善啦。Bgen 数据流量大，所以通讯时需要嘅信噪比更加高。 因此，天线同耗电量都同上面提到嘅 Iridium 卫星电话更加大，收发器差唔多系成部 laptop 咁大部，同埋系预咗有个地方摆定定，开机时要先对准卫星，中间唔可以有任何嘢遮挡，系唔如你拎喺手四位行嘅。不过个信号当然系可以驳翻落 WiFi 再 share 出嚟嘅。 价格嚟讲就同上一代嘅卫星电话比平好多啦，每 m b p 大概系一蚊美金，而要无限上网嘅话，五千蚊美金一个月就有找噶啦。系咁，当然同固网系冇得比啦，但真正山卡拉都收到。不过价格同得五百 K 嘅速度，并唔系佢最致命嘅问题，延迟又或者拼贪高，先至系呢一队喺地球静止轨道运行嘅卫星通讯系统嘅最大缺点。 B g n 系预咗 user 可以将收发器摆定定，即系对 user 而言，粒卫星要永远喺同一个方向，又即系卫星嘅运行轨道周期要同地球自转速度一样先得。人造卫星嘅运行原理同我哋唯一粒嘅天然卫星，即系月球一样，佢识得跟住地球转，系因为有万有引力提供向心力扯住佢。人造卫星都系因为咁，所以自然就会围住地球兜圈。 而軌道越低，引力就越大，向心力就越高，轉一圈嘅時間就越快。但如果軌道去到月球咁遠，圍繞地球轉一圈就要噔噔噔噔一個月咁耐啦。如果人造衛星要啱啱好一日轉一個圈，根據向心力同萬有引力嘅公式，m r omega square 等於 G M m over r square，角速度 omega 一日自轉一圈係二派除以一個恒星日 radian。 而行星日系八万六千一百六十四秒，两边嘅 M 约咗佢，即系轨道运行嘅周期咧，同卫星质量系冇关嘅。r cube 就系等于 G 乘 M 除以 omega square，万有引力常数 G 系六点六七四乘以十嘅负十一次方，地球质量 M 系五点九七二乘以十嘅二十四次方，咁样得出 r 就系四万二千一百六十四公里，减翻地球半径六千三百七十一公里。 得出地球同步轨道高度系三万五千八百公里左右，而当 user 要同其他设备通讯，信号就要来回卫星两次。电磁波信号喺真空系以光速传播，即系三万五千八百公里除以光速每秒三十万公里乘以四，单系卫星嘅一程，物理上最快都要四百八十毫秒左右。实际使用嘅 ping time 系介乎于七百毫秒到一秒之间。 相对于宽频上网系三十毫秒左右，所以卫星上网用嚟 download 下嘢 OK 嘅。但系讲到打 online game 呢啲即时互动性要求高嘅场景，唉，就算数罢啦。唔单止咁，放喺静止轨道嘅卫星，仲有个缺点就系南北极覆盖唔到，因为无论人造定系天然嘅卫星，都系围住地心转。又即系话，你唔可以放粒卫星喺北极圈上空，然后要求佢围住地球自转轴去转。 佢只系會識得圍住地心咁樣轉嘅啫，咁樣嘅話，從地面睇起嚟就會變成一個上下擺動嘅钟擺一樣。所以地球靜止軌道就係特指同赤道同一個平面嘅同步軌道。但係睇下呢幅圖，六千三百七十一公里除以四萬二千一百六十四公里，再壓晒，得出呢只角大約係八點七度。 亦即係纬度超過八十一點三度嘅地方，衛星就會沒落喺水平線之下而見唔到啦。亦即係靜止軌道嘅衛星係覆蓋唔到南北極嘅。要提升傳送速度，就要用更高嘅頻率先至容納得到，所以衛星通讯都向頻寬更闊嘅 K band 所發展。但因為 K band 中嘅二十二點二四 GHz 系水氣嘅共振頻率。 無線電通訊會喺大氣中衰減得好勁，所以實際上係會用下面嘅 KU 同上面嘅 KA 兩段頻譜。五 G 流動通訊嘅红米波以及新一代嘅通訊衛星都係用呢一段頻譜。二零一三年起 i m a s t 第五代衛星提供嘅 Global Express 服務，VSAT 利用 VSAT One Two 自二零一一年提供嘅风頻上网服務。Hughes Network System 利用 Echo Star 系列衛星自二零一二年提供嘅 Hughes Net 服務。 都系用 KU 同 KA band 進行通讯，速度可以去到二十五 Mbps 到一百 Mbps 不等，終於可以叫做見得下人啦。但傳送速度越高，亦代表需要更強勁嘅收發性能，所以 Ka band 嘅衛星服務要配只镬先至用得。主打固定用戶嘅 VSN 同 HughesNet 係喺安裝嘅時候擺正隻镬，對準放喺地球靜止軌道上面嘅人造衛星。 而針對海事用途為主嘅 ImaSat Global Express，佢嘅收發器就用摩打機械結構實現自動追星功能。ImaSat 亦計劃喺二零二二年就發射運行喺高傾角軌道嘅新衛星，為北極地區提供信號覆蓋。呢一啲新衛星唔再係喺地球同步軌道上面，但係可以兼容翻現有 Global Express 嘅收發器，因為佢哋係識得自動追星嘅。 至於價錢方面 v s e t 同 h u e s n e t 嘅月費係一百蚊美金上下，只係光纖入屋嘅幾倍左右，已經非常之親民。不過佢哋嘅衛星始終係喺幾萬公里遠嘅軌道，拼攤同 B 軌一樣，半秒起跳，走唔甩。到咗最新嘅星鏈 Starlink 就用咗近地軌道嘅設計同 K band 完美解決上面各種缺點。但點解 Starlink 到咗今時今日先出現？技術方面到底又有乜咁難啊？ 请 click 呢一条 link 去到下一集嘅影片，而右面呢一个系 YouTube AI 精心挑选推荐你睇嘅。